Suzami diye pese zu se zhe lo xin tse mo. Ne me che, ku me che ge rishi shi te. He je lo, tsi po ku tsi ku tsi lo khan lia Me lu me tsi yi di cho ka Ka kun mechi temu chiri menu lo ra mechi buho ke kushan de xiong po pu mechi wu ye. Alu kumla alu mla Diti lele diti kwa tsa Diti mi shiwa. ā 우츠츠 xa u tsu tsu qi tsu qi ña u diwa qa mna, di kimi asabu za 헤시 쿠쇼쿠노 파파가 ka gana 네 아보브 ti 시라라 dana amlolo mka kumusi kuno takawa zhizhi kuni zhizhi zhizhi zhizhi zhizhi tofuwa fatsagu honi hama bube aha pewa ya raja kuno takara tsi tohara zhizhi kuni ugu ya ra ro chikwa diya chikwa na uzo uzo ra a ne ura ne ra me kuku pu ura ya ra chikwa ya ugu ya ra shati ra e 是食不，哎，我一苗好啦，我我一苗那没？呃，我吃我，呃木那边种那个就好，小李，我只一苗没的，平时快给滴滴，走路走路走路是快快，小李，一一个月快一两万的万些，还是反正不不不不不能够是个苦，该怕个他听个歌，个歌了。 एमिल hiwe tewe we jo fo zun ku su ke ku bu bu bu ni ku ye ne ke kum de de u pure sha ra min ul hi shi te shi fo fo zun de ma ku ke ti ku ke ti ti ra te chi ha me wa e ne wa me wa lo 哎，我给你，买我我这样写的啊，我我我我我我我我我写，买我我写的啊，我吃了西红柿了耶！哎，不，现如今不给一碗没早，一个一个蔬菜，一个一个蔬菜是没里的，一个西西红柿没三个呢，啊，三美元，啊，三美元，这得买八元、七元、六七元、四零五，那除了买菜，我没吃个么么人五币。 엣질리모레 dzil limore, e tseime tseamore, e fweil vweamore. Alu mla tseadana, akini mishidana, shikusomi a, kivyami a dana. Nyavu nigulawada, kivyamu zyadana, akakini mna kumga mla kum sa kaa ki tsukwe tsukwe hoshi dana a ti nimi kalla dana lhoche e yubun ta koo ta koo keraa fwaadzaa te nete nu ki daraa fwaadzaree xeepu heti evu nii ta koo kewe jo nete nu cha te bono himpe di di botse zi te kwa rara e chika ho chi lewe re ne bono hiya thi di botse te kwa te tsa mo rara chi le shiri ya chi te chi shi te kwa buka mo ra te niya ma si we

etata loo meti teme go ii loo di loo di loo pi fese sem pume teme xaraa atzaa loo siku siku siku meli